Пензенская область занимает в ряду наших взаимоотношений с регионами особое место. Ключевым для нас направлением является, как вы понимаете, торговля и инвестиции. Это главное. В этом направлении мы и будем действовать. Я не исключаю других направлений, я не говорю о культурном сотрудничестве, гуманитарном и так далее. Это, само собой, понятно. Мы народы от одного корня, мы абсолютно похожи друг на друга. Товарооборот за 2021 год между областью и республикой составил около 100 миллионов долларов, ну, вот то, что мы смогли учесть. Естественно, что он больше. Такие направления нашего сотрудничества, как сельхозпредприятия, подготовка для сельского хозяйства кадров, технологии в семеноводстве, животноводстве. Вы, наверное, тоже знаете, что в Беларуси Э, мы обладаем такими продвинутыми технологиями и готовы с вами всегда поделиться. Сфера строительства – еще одно направление, по которому мы можем успешно сотрудничать. Это и жилищное строительство, социальные объекты, э, да и промышленные объекты. Все это мы сохранили с советских времен, и в те времена э, Беларусь была таким маяком в строительстве. К нам приезжали с Союза Э, и учились, как надо строить. Это заслуга не только белорусских строителей, архитекторов, проектантов, это заслуга всей большой страны. Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчеркиваем, это активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области, в сфере машиностроения, сельского хозяйства – научно-технической сфере. Вы знаете, что мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить иностранцев. Поэтому введенные санкции по нас так не ударили, как, ну, допустим, по КАМАЗу. Туда вошли немцы прежде всего. Мы этим направлением особо не баловали наших машиностроителей. У нас тоже немцы работали. И МАЗМАН, и Неоплан в свое время на МАЗе – Контракт закончился, я им пожал руку, сказал спасибо, дальше мы будем развиваться сами. И чего бы нам не стоило, вот этих трудностей, сложностей, кстати, мы и России предлагали э, такие направления сотрудничества. Но тогдашние ваши руководители полагали, что если придут немцы или американцы, это такие технологии, это такое счастье будет. Тем не менее, мы с президентом России договорились, что там, где у нас выше компетенции, пожалуйста, воспользуемся всем необходимым. Там, где у России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместное предприятие. Тогда не будет болтовни о каком-то э, едином государстве, единой валюте и прочее. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами. Экономика – это фундамент любых отношений. В этом направлении мы и действуем.